дернул. И станет сущее зловонной клакой. Ого, кому-то ты серьезно досадила. Что это за пугало? Это фекалоид. Что? Дерьмодемон! Дерьмодемон. Главный убийца ада, и он явился за тобой. Damn!